Pse trenat nuk kanë rripa sigurie? Ju lutemi bëni subscribe e sato. Në disa vende evropiane, si Italia, e cila është e famshme për hekurudhat, është zgjedhja nr. një për këdo që dëshiron të udhëtojë brenda kufijve. Megjithatë, nëse dikush nuk e ka vënë re, nuk ka rripa sigurie. Pse po ndodh kjo? Kur futesh në makinë, lëvizja për të vendosur rripin e sigurimit është automatike tani. Edhe në aeroplan, nëse nuk e vendosni rripin e sigurimit, ai nuk ngrihet për asnjë arsye. Në tren, megjithatë, edhe nëse dëshironi të vendosni rripin e sigurimit, nuk do të gjeni një të tillë sado të kërkoni. E çuditshme? Kërkimet kanë treguar se mospasja e rripit të sigurimit është mënyra më e mirë për ta mbajtur pasagjerin më të sigurt në rast aksidenti. Si është e mundur kjo? Në thelb, Bordi Britanik për Sigurinë dhe Standardet Hekurudhore e mori përsipër ta shpjegonte atë, i cili u kujdes të studionte gjashtë aksidente treni që kishin ndodhur midis viteve një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë dhe dy mijë e katër. Një studim i bërë me kukulla, të cilat u rrotulluan aq shpejt dhe aq fort, si pasojë patën lëndime në qafë. duke studiuar të gjashtë aksidentet në të cilat njëmbëdhjetë persona kishin humbur jetën dhe duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e mundshme, Bordi Britanik i Sigurisë dhe Standardeve të Hekurudhave zbuloi se nëse të gjithë do të kishin vendosur rripat e sigurimit, njëmbëdhjetë vdekjet do të ishin tetëdhjetë e tetë, tetë herë më shumë se numri i viktimave. Pse? sepse pasagjerët do të qëndronin në vendet e tyre dhe kështu hapësira e mbijetesës do të reduktohej shumë, pasi ata do të fiksoheshin në vendet e tyre. Diçka që nuk merret parasysh dhe nuk është e nevojshme në trena, pasi ngadalësimi i mediumit është shumë më i ngadaltë se të gjithë të tjerët. Prandaj, pasagjerët nuk rrezikojnë të nxirren papritmas nga vendet e tyre. Kështu, konkluzioni i Bordit Britanik të Sigurisë dhe Standardeve të Hekurudhave ishte se për sigurinë e pasagjerëve në trena është e nevojshme të mos ketë rripa sigurie. Tingëllon e çuditshme, por është e vërtetë.